Die Axt in Dauntless ist zwar langsamer als die anderen Waffen, dafür aber etwas stärker und sehr einsteigerfreundlich. Ihr habt oben links die Leiste für euren Superangriff. Die muss mit aufgeladenen Schlägen gefüllt werden. Ist die Leiste voll, drückt die entsprechende Taste für den Superangriff. Der Superangriff ist ein klein wenig stärker als die anderen.